Açık Beyin dostları hepinize merhabalar. Dünyanın en büyük su park üreticilerinden bir tanesinin merkezindeyiz, kalbindeyiz, evet. fabrikasındayız. Şöhret Pakiş beraberiz. Şöhret Pakiş benim aynı zamanda Üsküdar Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencim. Böyle derslere gelip gidiyordu. Oturuyordu mık mık notlar alıyordu. Böyle gözler fal taşı gibi dinliyordu. Ben de bu kız ne yapıyor diye. Hani önce bir soru sordu. Öğretmen falan zannettim. Ses tonuna bakınca siz de şimdi göreceksiniz zaten. Böyle bir şey anlatıcı gibi ses tonu var. Sonra öğrendim ki e, işte bana bir çalışma yapma niyetiyle geldi. İşte su parklarında böyle böyle ölçebilir miyiz, edebilir miyiz falan gibi. Dedim herhalde arkadaşın yapacak işi yok. Böyle enteresan bir şeyler arıyor. Sonra öğrendim ki pek öyle değilmiş durum. Bugün de e, daha evvel e, kendisiyle buraya çok geldik. Birazdan bahsedeceğiz. Birlikte e, test çalışmaları vesaire yapıyoruz. <laughs> Burada enteresan bir başarı hikayesi var. Bugün sizlerle onu biraz paylaşmak istiyoruz. Özellikle tamamı Türkiye Cumhuriyeti'nin insanları ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sermayesiyle yapılmış dünya çapında çok büyük bir başarı hikayesi var aslında. Onun neferlerinden bir tanesi, onun arkasındaki beyinlerden bir tanesi ve bu işi sadece kazandığı parasıyla yetinmeden bambaşka ufuklara taşımak isteyen enteresan bir arkadaş olduğu için biz bugün onu bir ziyarete geldik. Çayını kahvesini içtik. Biraz mekanı geziyoruz ve kendisiyle sohbet ediyoruz. <laughs> Şöhretciğim sen kimsin Allah aşkına? Ne yapıyorsun? Bize bir kısaca tanıtsana kendini. Peki hocam. İsim Şöhret bir kere oradan bir girelim yani. <laughs> Şöhretli bir durum var olacak inşallah. Babaannemin ismi aslında. Böyle herkes yeni bir isim olduğunu düşünüyor ama epey eski. Öncelikle sizi ve Açık Beyin ekibini burada e, konuk etmekten çok Teşekkür ediyorum. Büyük onur ve büyük mutluluk duydum. Ben Boğaziçi Üniversitesi'nde ekonomi okudum. Sonra iktisat tarihi çalıştım. Ee, Sonra e, bir süre Pfizer'de çalıştım. Sonra Polin hikayem başladı. İşte 15 yılı aşkındır da e, Polin'de satış, pazarlama, insan kaynakları. Son 7 yıldır da sadece marka pazarlama yapıyorum. Sadece Waterparks'ta değil biz bir Waterparks aslında holdingin bir parçası, bir grup şirkete bağlı 12 tane şirketin ve uluslararası... E, Tamamının marka evet, ve evet, imaj evet. işleriyle sen meşgulsün. Bir de hocam işte bazı uluslararası görevlerim var. Mesela International Association of Amusement Parks and Attractions gibi bu sene 101. yılını kutlayan dünyanın O zaman en sen buraya bir altyazı geç. yani ne, ne bir daha söyle yavaş yavaş. Uh, <laughs> International, International Association, Association Uluslararası Derneği. Neyin? Amusement Parks. Ee, eğlence parkları and ve eğlence. Attraction. İşte bunların Gibi. eğlence parklarının böyle derneği var yani. Evet evet. Kimler üye bu? Nasıl bir şey bu? Ee, burada aslında hem tema parkı üreticileri var. Bildiğiniz hmm. Universal, Disney, Merlin falan gibi te- hmm. dev tema parkı operatörleri var. Hem de bizler gibi su park üreticileri, tema park üreticileri, o bildiğiniz işte roller coasterlar, Luna Park'ta bildiğiniz işte bütün araç gereçleri, temaları üretenler var. Yani bütün aslında eğlence, rekreasyon, atraksiyon sektörüne hem operatör hem tedarikçi tarafından hizmet eden herkesin buluştuğu bir yer. Bu en büyüğü. Bunun gibi birçok farklı dernek de var. Ben bu derneğin Avrupa, Orta Doğu ve e, Afrika bölgesinin yönetiminde de çalışıyorum. Bunun gibi Türkiye'de ve işte başka coğrafyalarda da dernekler var. Oralarda da çalışmaya devam ediyorum. Dolayısıyla böyle bir şeyler güzel. yapıyorum. Polin önce bunun için mi kuruldu yani? Bir... Aslında e, şu anda su kaydıraklarında o kaydığımız kısım fiberglass kompozit malzeme ile hep iştigali olmuş bir firma. Önce Türkiye, galiba malzeme üretimi evet, için başladı. Evet, Önce malzeme üretiyor. yani fiberglass kompozit malzemeden inşaat malzemeleri üretiyor. Daha sonra turizm sektörüne giriyor ve daha sonra su kaydırakları macerası başlıyor. Türkiye'nin ilk su kaydırağını üreten firma, e, Türkiye'nin olduğu gibi dünyanın da birçok ülkesinde ilk su kaydırağını, e, ilk su parkını, Hatta üreten kuran firma hem ürettiği fiberglass tonaj açısından hem dünyadaki yaygınlığı açısından su kaydırakları, su parkları, tasarım, mühendislik, üretim ve montajında bir dünya lideri. Sınırları aşan bir arkadaşımızla beraberiz. Yani pandemi dönemine rağmen bu arada bildiğim kadarıyla hani global ölçekte bir e, pazarınız olduğu için siz evet. hani bu B2B dedikleri business to business bir pazarlamaları var. Yani son evet. kullanıcı değil de daha ziyade böyle oyun parkları yapan yatırımcılara bir şekilde ticaret yapıyorlar. Evet. dünyanın tamamında ticaret yaptıkları için de hani işleri de aslında çok kesintiye uğramayan bir şekilde devam eden bir sektör olmasına rağmen bu arkadaş diyor ki bunlar bana yetmiyor. İşte geliyor Üsküdar Üniversitesi'nde. Kendisiyle birazdan tezi falan konusunda da zaten konuşacağız. Şu anda nörobilimin uygulamalarını yapmaya çalışıyor. Evet. Bu e, dünyanın kaç ülkesinde ne yapıyorsunuz? Global global dedim. Benim bu işi algılamam bayağı zaman aldı. Çünkü bizde şöyle bir şey var biliyorsun aramızda da konuşuyoruz. <laughs> Ya kesin Türk değildir bunlar falan filan. Yani ya Türk firması olur mu böyle falan diye bir profili evet. bir çizsene bize. Nasıl bir olur firma hocam. burası? Yani benim aslında en çok böyle anlatmaktan keyif duyduğum belki e, çok bebekliğinden bugüne e, hepimizin bütün ekip olarak içinde olduğumuz için kısım bu aslında. Şimdi 108 ülke, 3500'den e, fazla proje, kendi markamızla ve en önemli özelliği kullandığımız ham maddeden burada çalışan ekibimize %100 kendi vatanımızdan, tasarımcılarımızla, mühendislerimizle, kendi vatanımızda üretilen ham maddeyle, teknolojiyle, makineyle %100 burada ürettiğimiz bir şeyin %95'ini bizim e, ciromuzun %95'i ihracat, ee, dünyanın dört bir yanına kendi markamızla götürüyoruz. Bugün, 108 ülke mi dedin? Evet 108 ülke. Aklınıza gelebilecek hemen her kıtada. Ve bu bahsetmiş olduğum sayı da e, kaydırak sayısı değil, su parkı sayısı. İçinde en az 5 ve üstü su kaydırağı olan tesis sayısı. Bunların içinde bildiğiniz çok önemli markalar da var. Tema parkı ve su parkı operatörleri dünyada. En önemli gurur bu zannediyorum. Yani kendi içimizde yarattığımız bir şeyi e, dünyanın dört bir yanına yine bir e, Türk markasıyla e, yapıyor olmamız. Bir de tabii çok teknolojinin ve inovasyonun hükmettiği bir alan bizim alanımız yani. Yenilik çıktı elbette her yerde çok önemli ama bizim sektörümüzde bir parça daha önemli. Dolayısıyla böyle bir iş yapıyoruz. sanıyorum, eğlenceli. sanıyorum bir şey daha var. Sen bana bir şey anlatmıştın bir ara. Sadece burada aşağıda bir işte kimya laboratuvarlarınız var bilmem ne biraz önce hepsinde gezdik zaten. Yani malzeme araştırıyorsunuz, yeni imkanları, yeni inovasyonları kovalıyorsunuz evet. falan ama bir taraftan da tasarımlarınıza bir hikaye bir giydirmek gibi bir tarafınız var. Hatta bununla ilgili şu Cartoon Network'te yaşadığınız enteresan hadise mesela benim için hakikaten ilham verici. Onu da senden bir dinleyelim. Bir de galiba ürettiğiniz malzemenin sadece bir eğlence değil bir hikayesi olması da. Soru şu yani Türkiye'den çıkan bir firma ne yaparak pazar lideri oluyor dünyada? Esas hı hı. bu soru evet. önemli. O hikaye kısmı ile ilgili düşüncelerini de bir alayım. Yani Olur. ne demek o ürünlere hikaye yansıtmak? Olur yani aslında sorduğunuz soruya iki farklı yerden cevap vereceğim. Şimdi bir kere bir Türk markası olarak böyle yenilikçi ve teknolojinin önemli olduğu bir pazarda global pazar lideri olmak sadece bir şeyi çok iyi yapmak, çok iyi proje yönetmekle olmuyor. Yani evet. bizim kendi nacizane deneyimimizden her firmanın deneyimi farklıdır belki ama Bizimkinde şöyle, biz farklı bir yol açtık. İki farklı alanda yaptık bunu. Birincisi çok iyi bildiğimiz şirketin kurulduğu alan olan kompozit teknolojilerinde çığır açtık. Yani ne yaptık? Biz fiberglass kompozit dedik ki biz bunu yarı şeffaf yaparız. Biz bunun üzerine istediğimiz deseni yaparız. Temaya, hikaye hizmet eden italik finishli yaparız. İşte fiberglass kompozit teknolojilerindeki deneyimimizi, bilgimizi, argemizi konuşturmamızın sonucuydu. Bir diğer taraftan hikaye ve kaydırak tasarımında yaptıklarımız. Yani bir aslında kompozit teknolojilerinde bir yenilik getirdik hocam. Bir de kaydırak tasarımında yenilikler getirdik. Kaydırak tasarımında yenilikler getirirken aslında siz de az önce ipucunu verdiniz. Yani bu hikaye, anlam, insanın aslında yaşamasının en önemli amacı. Bizim sektörümüzde de çok önemli. Yani bütün tema parklar, su parkları bir hikayeyle var olabiliyorlar. Bu mitolojik bir hikaye olabiliyor. Ne bileyim işte denizler altı dünya olabiliyor, uzay olabiliyor, futuristik bir şey olabiliyor. Veyahut işte hepimizin çok iyi bildiği Disney gibi, işte Universal gibi büyük tema park operatörlerinin e, fikri mülki hakları satın alarak Harry Potter gibi, işte Cars gibi çok bilinen öyküleri, öyküleri uyarlaması parklarına olabiliyor. Bizim burada fark ettiğimiz şey şuydu. Biz bu hikayenin neresinde olabiliriz bir su kaydıravetçisi olarak? Yani aslında bir parça gidişatı iyi gözlemlemekle alakalıydı. İlk bize nasip oldu ve biz dünyanın ilk kendinden temalı su kaydırağını ürettik. Bizim şu an nörobilimsel ölçümleri yapacağımız kaydırak da o aslında. O King kaydırak, Cobra. King Cobra. Ben de öğrendim artık. Jungle'ın içinden çıkan bir kobra yılanıydı. O aslında tamamen sembolik bir şeydi. Gerek renkleriyle, ismiyle, işte kullandığımız sessiz efektleriyle, ilgi çekici bir şey olduğu için biz kobra'yı seçmiştik. Fakat orada aslında Cartoon Network'e bağlayacağım. Göstermek istediğimiz şey şuydu tema parkı sahiplerine, yatırımcılara. Biz dedik ki onlara biz sizin hikayenizde bu görmüş olduğunuz kaydırakları alıp bir karaktere dönüştürebiliriz. Yani tasarım unsurunu ekleyip o fiberglass kompozitteki gücümüzü de kullanıp biz bunları işte burada gördüğünüz gibi her yeni bir karaktere dönüştürebiliriz. Dünyada yapılmamış bir şeydi. O kadar büyük ses getirdi ki Kobra başta olmak üzere bizim bu tarz karakterle ürettiğimiz bütün parklar, Cartoon Network Parkı da bunlardan bir tanesi. Onlarca ödül aldı ee, ve ben hep şunu söylüyorum yani yarın öbür gün Polin hikayesi ne olur bilmem ama biri çıksa ve su kaydırakları dünyasının tarihçesini yazsa, hikayesini yazsa e, çıkacak diyecek ki Türkiye'den bir firma bir gün e, geldi ve bu hikayeyi değiştirecek şeyler yaptı. İşte kendinden temalı, ilk kendi karakteri olan kaydıraklar yarattı. İki tarafı parlak kaydıraklar üretti. Dolayısıyla en gurur duyduğumuz kısmı bu galiba. Yani bir şeyi sadece iyi yaparak öncelikle kendimizi gösterdik dünya arenasında. Yani hakikaten dünyanın en iyi su kaydıraklarını Polin üretiyor. İyi proje yönetiyorlar, zamanda teslim ediyorlar dedirttik. Ama ondan sonra hep şunun peşinde olduk. Biz başka bir yol açabilir miyiz? Herkesin gittiği yoldan gitmeyip başka bir yol açabilir miyiz? Bu şey... E, Açık bir, beyinle işte bak anlatıyor. Aklımda, Açık beyin böyle bir şey işte. Aklımda bir Robert Frost'un bir şiir var ya The Road Not Taken. Evet. Az o, az seçilen yol. Evet. Aynen öyle. Bütün fark yaratan şey o. Yani nice çağlar sonra Pia ayrıldı. ayrımıyla karşılaştım. Ben daha az gidileni seçtim. Ve bütün, ve bütün fark. fark yaratan bu oldu. Evet. King Cobra ben birebir hani işler halini görmedim. Ee, hmm. videolarında, resimlerde ve simülatörünü deneyimledim Deneyim. yaptığımız çalışma gereği. Evet. Milyon dolarlık bir tasarım o yani evet, çok hocam. çok büyük bir nesne. Kaç tane yaptınız dünyada şimdiye kadar sadece onu? Sadece King Cobra'dan 40'ı aşkın e, dünyanın dört bir yanında yani Amerika'daki New York, Las Vegas, e, gibi e, çok önemli şehirlerden işte Çin'e, Avrupa'da birçok farklı şehre, Fransa'da, İspanya'da. Şimdi tek tek sayamayacağım evet. ama dünyanın evet 40 tane sadece. Ben mesela su parkın meselesini yani şöhretten önce biraz işte tatil <laughs> yerlerindeki ufak tefek parklardan bir de e, kendisiyle tanıştıktan sonra ziyaret ettiğim Antalya'daki Land of Legends'da görmüştüm. Oranı da değil mi siz şeyden evet, mi yaptınız? Evet Land of Legends'daki görmüş olduğunuz yani Türkiye'nin bence medya iddialarından bir tanesidir Land of Legends. Hem işletme anlamında hem tasarım anlamında. Hı-hı. Oradaki su parkı kısmını tamamen biz yaptık. Görmüş olduğunuz evet. bütün atraksiyonlar, tasarımı, üretimi, montajı bize ait. Bu arada e, Land of Legends'ın o muhteşem parkının işletmecisi sevgili Cem Tuna'ya da buradan hem selam söylüyoruz evet. hem de çok yakında kendisini açık beyinde bir muhabbette muhtemelen evet. ve 5 soruda ağırlayacağız onu. <laughs> Buradaki teknolojinin özetle özelliği nedir? Yani polin neyi farklı yapıyor? Biz mesela aşağıda fabrikayı gezerken gördük böyle evet. devasa kalıplara bir takım kompozit malzemeler, reçineler evet. şunlar bunlar enjekte ederek bir şeyler yapıyorsunuz. Evet. Ya bunun inovatif tarafından çok kısaca bahsetsene Olur. bize. Ne o? Olur. Ben o zaman Az önce dedim ya işte az seçilen yol, farklı bir yol. Onun hikayesini de anlatayım. Su kaydıraklarının kaydığımız kısımları diyeyim. Fiberglass kompozit dediğimiz bir malzeme, bir kompozit malzeme aslında. Kompozit malzeme demek farklı ürünlerin işte bir araya gelip bir kompozit evet, evet. karıştırılması elde edilen bir malzeme. Ve bunun da iki temel üretim yöntemi var. Açık kalıp ve kapalı kalıp. Çok basit anlatmak gerekirse açık kalıp su kaydıraklarında dünyanın dört bir yanındaki Amerika'dan tutun Avrupa'ya bütün üreticilerin kullanmakta olduğu bir teknolojiydi. Kapalı kalıp teknoloji ise daha iyi kalitede, e, daha mukavim, daha homojen kalınlık dağılımı olan, birleşim yerleri daha iyi olan daha üst bir teknoloji. Nerelerde kullanılıyordu? Uşak sanayinde çokça, e, marinde çokça kullanılıyordu e, otomotivde de parlak parçaların olduğu küçük parçalarda kullanılıyordu. İşte aslında hep sizin de dediğiniz gibi yani bambaşka alanda bir şeye de siz bakıyor olabilirseniz eğer ve onu kendi alanıma nasıl uyarlıyorum diye, uyarlayabilirim diye bakabilirseniz bambaşka yollar açılabiliyor. Ne diyoruz arkadaşlar buna? hep beraber kenar etkisi. Kenar etkisi. Kenar etkisi. Evet, evet. kenar etkisi. Bak burada da kenar etkisinin Kesinlikle bir faydasını öyle. görmüş oluyoruz. Ee, ve biz kompozit fuarlarında tanıştık bununla. Sonra burada ufak ufak denemeler başladı. Ya acaba biz su kaydıraklarına yaz biz büyük parçalardan bahsediyoruz. Yani evet, e, devasa gerçekten. Devasa parçalardan bahsediyoruz ve nasıl yapabiliriz bunu diye denemeler başladı. Burası bir ARGE merkezi aynı zamanda. Kompozit ARGE'miz de çok iyi çalıştı. Ya yapabilir miyiz? Nasıl olabilir? falan derken ve biz ilk defa bir kaydırak tipinde kapalı kalıp teknolojiyi başardık. Şimdi açık kalıpta siz kalıp bizim işimizde makine gibi ne kadar iyi kalıbınız varsa, ne kadar çok sayıda kalıbınız varsa o kadar çok iyi ürün alabiliyorsunuz. O kadar farklı ürün tasarlayabiliyorsunuz. Kalıplarımızı da biz kendimiz üretiyoruz. O da bizim için çok büyük bir avantaj. Açık kalıpta siz kalıbı boyuyorsunuz. El yapı ya e, uyguluyorsunuz elle bir fırçayla ya da spray up dediğimiz bir makineyle uyguluyorsunuz. Bunu birkaç katman yaptıktan sonra belli bir süre sonra ürünü çıkartıyorsunuz Kürleşme süresi de daha uzun. Bir tarafı parlak, bir tarafı da sonradan ciddi rutuş isteyen, istediğiniz kadar rutuş yapın yine de çok parlak olamayan bir halde çıkıyor. Kapalı kalıp teknolojide de her bir ürün için iki tane kalıp var ve siz elyafı seriyorsunuz fakat daha özel bir elyaf kullanıyorsunuz. Oradan geliyor zaten mukavim oluşu. Bu arada ee, mukavim ee, kelimesi de çok kullanılmaz. Dayanıklı. ama ama iyi bir şey yani böyle evet, hakikaten tamam. eski kelimeleri kullanabilmek güzel bir şey. Elyaf düşünün. Yani aynı cam elyafın aslında dokunmuş halini düşünün. Bu elyafın üzerine yani boyuyorsunuz, elyafı seriyorsunuz, kapatıyorsunuz kalıbı ve reçineyi enjekte ediyorsunuz. Eş zamanda vakumluyorsunuz. O homojen bir şekilde dağılıyor kalıbın evet, içinde. Çok güzel bir görüntüsü de var aynı evet, zamanda. gerçekten öyle. Çok kısa da bir kürleşme süresi var. Ee, daha sonra kalıptan çıkardığınızda içi dışı parlak bir su kaydırı elde ediyorsunuz. Elbette estetik olarak bu çok güzel bir şey. Yani e, temizliği kolay, bakımı kolay bir su kaydırı elde etmiş oluyorsunuz. Bu çok önemli bir avantaj ama bunun ötesinde az önce söylediğim gibi daha mukavim, daha dayanıklı, daha homojen kalınlık dağılımı olan, evet. daha iyi, daha hafif, hafif olması da bizim için şu anlamda önemli. 20 küsur metrelere çıkan kulelerde biz kaydırak montajı yapıyoruz. Evet. Dolayısıyla onların hafifliği çok mühim bizim için montaj kolaylığı açısından. Hem dayanıklılığı hem hafifliği her açıdan optimal bir de, malzeme lazım. Bir de hocam e, operatörü çok ilgilendirmeyen, işletmeyi parkı çok ilgilendirmeyen ama çevre hassasiyeti olan herkesi ilgilendiren çok önemli bir şey var. Açık kalıp yani eski metodoloji, üretim teknolojisinde bütün kimyasal reaksiyon açıkta olduğu için e, çok ciddi bir koku ve çalışanlar için e, Zararlı emisyonlar olabilir. İnsan sağlığı için zararlı değil deniyor ama ciddi bir koku sıkıntısı var. Kapalı kalıp teknolojide bu yok. Ve fakat bu çok büyük bir yatırımı bizim için göze almak demekti. Çünkü bizim kalıplarımız makine gibi demiştim. Eski kalıpları biz kullanamaz olduk. Kalıpların hepsini yeniledik çünkü bu kapalı kalıbın içinde çok ciddi bir ısı oluşuyor. Bütün kalıpları sıfırdan yapmamız gerekiyor. Yani özel bir tooling sistemle ve fakat bizim için çok büyük bir yatırım olduğu için az önce siz de belirttiniz ya bizim arkamızda Herhangi bir yabancı sermaye yok, uluslararası bir banka yok, hiçbir şey yok. Yani %100 Türk sermayeli bir firmanın gerçekten ARGE ve inovasyona inanarak yaptığı işlerden bahsediyoruz. Dolayısıyla biz bütün varımızı yoğumuzu buna koyduk. Ve hocam bu çok büyük bir ses getirdi. Öyle bir şey oldu ki bütün kompozit dergileri, dünya kompozit dergilerinin kapakları şununla çıktı. Burada da örnekleri var. Türkiye'den bir firma su kaydıraklarını e, RTM teknolojisinde. Buna resin transfer molding dediğimiz bir kapalı kalıp teknoloji adı RTM, RTM diye geçiyor. Bu. Hmm. RTM teknolojisiyle üretmeye başladı diye e, duyuldu. Hemen yani ardından, normalde bir şirket para kazanacağı zaman eldeki standart yöntemi en iyi hale getirmeye uğraşır ki pazarda evet. rekabet edelim. Siz biraz ezber bozan, olayı baştan kökten ele alıp sistemi yaptık. değiştiren bir şey yapmış oldunuz. Aynen Bu belki çok büyük <laughs> riskti ama evet. neticede arkasında durarak yaptınız. Sanırım sonuçta galiba pazar lideri olmanızı sağlayan önemli şeylerden en önemli tanesi şeylerden bu. Bir, mesela insanlar şöyle girmeye başladı. RTM istiyoruz. Zaten RTM evet. yapan tek firma Polin'di. Direkt biz dünyadaki evet. en büyük projeleri alıyor olmaya başladık. Ben yani burada şeyi esas şunu da bir duvarda böyle bir sürü dergi kapakları evet, görüyorum ben. Evet hocam. Dergi kapaklarının hepsinin de üstünde su kaydırakları var. Yani ve bunlar galiba sizin kaydıraklar diye tahmin ediyorum. <laughs> evet, ediyorum. mesela gemilerde olan e, evet. e, yani cruiser gemilere yapılmış büyük kaydırak parkları var. Evet. Şeffaf kaydıraklar var. E, Hazreti King Cobra ve benzerleri bir böyle bir sürü <laughs> garip garip park var. Bunların hepsi sizi mi kapak yapmış? Yani sizin evet. e, üretimleri mi kapak yapmış? Bu bayağı bir şeye benziyor yani bayağı bir iş var burada. Bunlar evet. ne kısaca bize bir söylesene. Bu şey dünyanın dört bir yanındaki eğlence, atraksiyon, rekreasyon dergileri hepsinin global dağıtımı var. E, çoğunun menşei İngiltere ya da Amerika. E, birkaç tanesinin Amerika ve Asya olanlar var. E, ve bunlarda burada görmüş olduğunuz bütün kapaklardaki haberler bizim yaptığımız projelere ait. Ee, bu da bizim en önemli gurur kaynaklarımızdan bir tanesi. Cartoon Network gibi çok önemli projeler, çok önemli IP projeleri, e, kaydırık tasarımında ön plana çıkaran projeler. İşte mesela burada sizin bahsetmiş olduğunuz gibi bizim cruise projeleri. Gemide yani bir cruiser'da su parkı yapmak çok ciddi bir rüzgar yükü var. Artık stabil bir tabanınız yok. Dolayısıyla montaj zorlukları var. Yani çok kısa bir sürede ee, siz oraya işte vinçlerinizle, ekibinizle girmeniz lazım. Aşağıda mutfak var, şu var, bu var vesaire. Çok detaylı ve e, önemli bir tasarım kısıtı var. Dolayısıyla biz e, son 7 yıldır e, MSC, Carnival, Royal Caribbean gibi dünyanın en büyük bütün cruise water parklarını yapıyoruz. Bütün cruise water parklarında. Burada gördüğünüz kruzlar. Arkadaşlar ben muhtemelen hayatım boyunca bu kruzlara pek binemeyecek gibiyim. Ben Aa, uzun süre deniz yolculuklarını sevmiyorum da ondan. <laughs> ha, tamam, Ama yani hani bilenler olursa olur da bir su kaydırağı görürseniz arada bu arkadaşlar yapıyor. Evet. O, hani o, de yani bizim işte Türk malı falan diye hava basabilirsiniz. Onun bizim, için anlatıyoruz. Buna benzer bir şey oldu. Royal Caribbean burada fotoğrafı var mı bilmiyorum. Evet var. Şurada görmüş olduğunuz bu Park World bir İngiliz dergi. Bu Royal Caribbean dünyanın en lüks gemisi olarak geçiyor. Ee, ve Royal Caribbean Türkiye'de de satışa çıktığında pazarlama direktörü e, bunun bir Türk firmasının yaptığını duymuş ama inanamamış. Sonra ismimizi vermişler sonra aradı. Gerçek mi diye. Bu, burada da Turkish Delight yazıyor zaten. Turkish burada Delight, şey evet. Var. Dergiye böyle kapak olmuşuz enteresan. Turkish Delight evet. genellikle lokum şeklinde kapak oluyor ama bu sefer su partiyle kapak olmuş. Evet şimdi Polin Water Parks'ın üretim merkezinin showroomundayız Şöhret'le beraber. Şöhret'cim burası çok rock'n'roll inşallah. Yani herkes görsün ortam çok güzel. Şu nörobilim merakı nereden coştu? Sen niye benim derslerime geliyor? Şimdi ne yapıyorsun? Biraz onu bizlere <laughs> anlatsana. yani aslında tamamen kişisel ilgi olarak başladı. Siz sayesinde hocam. Evet, televizyondan mı tanıştık? Televizyondan tanıştık Bak önce. televizyonda işte böyle görüyorsun. <laughs> Daha sonra birçok videonuzu izledim, kitaplarınızı okudum derken Dedim ki ya ben bu konuda birazcık daha bir şeyler öğrenmeliyim. Öyle başladı. Nöropazarlamadaki derslere geliyordun evet, galiba değil mi? özel öğrenci statüsünde. İki dönem falan geldin herhalde. Geldim. Özel öğrenci olarak. Sonra, Sonra dedim ki ben bu alanı kendi işimle birleştirebilirim, buluşturabilirim. Ee, o yolculukta önce bir başka hocam, Metin Hocam e, ön ayak oldu. Yani rekreasyonla nasıl birleştirebiliriz bunu? Hı-hı. Sonra siz tabii çok önemli bir alan açtınız bana. Estağfurullah. İlk biliyorsunuz Amerika'da bir konferansla başladı aslında. Ee, rekreasyon atraksiyon alanında nörobilim nasıl kullanılabilir? Bak o çok havalıydı da şeyi soracağım önce. Sen daha önce kendi işini yaparken şimdi bütün dünyaya siz Hı-hı. E, bu işte kaydırakları yapıyorsunuz vesaire birçok eğlence parkıyla ilişkidesiniz. Evet. Duydun mu daha önce böyle bir şey? Yani bu işin nörobilimsel olarak araştırması falan yapanlar var mı? Yok. Bu alanda bir çalışma yapan yok. Globalde yok. Hmm. E, yapılan bütün çalışmalar işte anketler, görüşmeler vesaire üzerine. Uygulamalı oldu. nörobilim uygulayan dünyadaki az sayıda insandan biri haline geldin desek doğrudur herhalde. Başlıyorsun daha yeni yeni Siz inşallah. öyle diyorsanız. <laughs> Tabii tabii öyle, öyle bence öyle. Tezini yapmaya peki karar vermeden önce birkaç tane yurt dışında deneyimin oldu. Az önce anlatıyordu. Onları evet. biraz açsana. Niye gittin oralara konuştun? Ne anlattın mesela? Nörobilim bizim sektörümüzde nasıl kullanılabilir ve kullanılırsa bunun ne faydaları olabilir? aslında nihai hedef sizin de hep aslında ifadede bahsettiğiniz gibi insanın ayarlarına uygun olarak yaşaması. Bizim alanımızda, benim yaptığım işte, bizim yaptığımız işte bunu mümkün olabileceğini düşündüm. Yani hem insan hem şehir mutluluğuna e, katkı sağlayabilecek çok önemli bir araç olarak gördüm nörobilimi. Vallahi e, sizin de verdiğiniz destekle de bu ya. alan açıldı. Burada hakikaten sizin o belirtmiş olduğunuz insanın sosyal varlık olması, şehirlerde bir arada yaşaması gerekliliği ve şehirlerde aslında tema parkların, su parkların, rekreasyonel parkların insanlara nefes alabilecekleri, hayal kurabilecekleri, hareket edebilecekleri yani sizin aslında bütün belirtmiş olduğunuz fabrika ayarlarına uygun bir atmosfer ve alan yaratabilecekleri bir alan ve dolayısıyla biz nörobilim eğer burada kullanabilirsek iki önemli amaca hizmet edecek bu. Bir tanesi bizim gibi tasarım ve mühendisçilere çok önemli bir feedback verecek. Yani siz bunu insanın fabrika ayarlarına daha uygun tasarlayabilirsiniz. Daha iyi parklar ve daha iyi atraksiyonlar tasarlayabilirsiniz. Bir diğer taraftan da biz eğer yerel yönetimlere ve yatırımcılara e, insanların beraber yaşamak zorunda olduğu şehirlerde alan açabilecek, işte içinde daha çok yeşilliğin, eğlencenin, hayal gücü olabileceği parkların daha çok yaratılmasına imkan sağlayacak bir e, çıktı verebilirsek bu çalışmada şöyle mutluluğu arttırıyor ya da işte en büyük sorunumuz olan stresi azaltıyor gibi. Dolayısıyla bu da aslında e, kolektif bir fayda sağlayacak diye düşünüyorum. Vallahi olacak Topluma inşallah. inşallah. İlk defa sen kaç, iki sene önce miydi o Atlanta'daki organizasyon? Bir sene oldu hocam. Bir sene 2019 oldu. Ee, Mart kongre. Sen aslında kendi lisans eğitim alanın olmayan bir konuda gittin evet. bir konuşma yaptın. Nasıl tepkiler aldın peki? Sonuçta bir sürü milletten adam vardı orada, Amerikalılar evet. vardı falan. Ne dediler, ne dönüş oldu sana? Hı hı. Ee, öncelikle belki hikayeyi birazcık daha başa alayım ben. Şöyle, hı hı. E, bu bir akademik kongre, 41.si yapılan ve özellikle bizim sektörün e, ana vatan diyebileceğimiz topraklarda gerçekleşen bir kongre. Ben sektörel birçok kongrede trendler, işte Spark Design vesaire konularda konuştum ama dediğim gibi akademik olması bunu farklı kılıyor. Çok eski ve çok köklü bir kongre olması farklı kılıyor. O kongreye e, gitmeme yol açan e, Profesör Doktor Metin Argan hocamı da burada anmak isterim. Kendisi spor pazarlaması alanında çalışıyor. Onlar da gidiyorlardı bu kongreye ve en başta şey dedi bana yani şöyle abstrakt yazdığımızda hani muhtemelen oral presentation'a davet çok zor. Hani bir şekilde e, sadece sadece paper presentation yapabiliriz, poster presentation yapabiliriz. Bu arada evet kongreleri bilmeyenler için böyle daha az müştemilatlı çalışmalar poster olarak ya da basılı olarak sunuluyor ama evet, sen öyle. poster olsun diye gönderdin galiba. Ben zaten en başta o noktada siz de devreye girdiniz. Yani ben daha hani henüz iki ders alıyorum tamam çok kitap okuyorum vesaire falan baktım bu alanda yapılmış bir şey yok ama hani ne haddime hani 15 yıldır bu sektörde çalışıyorum ama nörobilim bilgim henüz bebek adımları seviyesinde bile değil diye düşünürken ee, sizin de bana güvenmenizle, sizin de hadi öğretlerinizle, işte Davut Goylet hikayesindeki olduğu gibi ben e, abstraktı yazdım e, ve bu çok önemli kongrede hemen kongrenin açılışında e, en önemli konuşmalardan biri olarak All Presentation'a davet Havalı edildim. yalnız bak. Salon tamamen dolmuştu. Yani e, Neuro Recreation e, konulu geçmiştik. İşte Bridge Between Neuroscience and Attractions and Recreation diye bir konu topiğiyle girmiştik. Aslında bizim sektörle nörobilim arasında bir ha, köprü kurmak. Köprü kurma. Evet, Çok temel şeyler az, anlattım aslında. Az önce size söylemiş olduğum gibi yani bunun faydaları ne olur? Genel neuroimaging yöntemleri nelerdir? olabilir. Hani nasıl yaparsak biz ne tür faydalı olur? Hem park operasyonu hem park tasarımcıları, atraksiyon tasarımcıları, mühendisleri için. Şöyle bir şey oldu tabii ben akademik dünyaya e, epey uzağım aslında. Yani çok uzun süredir sektörde e, çalışıyorum. Bitti. E, dört devlet üniversitesinden dediler ki gel doktoranı burada <laughs> yap. Hani kürsü biz senin. Biz bizim kızı vermeyiz arkadaş. Olmaz öyle. Biz daha yapacağız. Ha. Yok hocam ben Ama güzel bak şey. işin Çok güzel bir şey. Yani herkesin çok ilgisini çekti. Evet. evet. Yani bu bence çok önemli bir şeydi. Net neticede oraya gittiğinde gördüğün reaksiyon aslında yaptığın şeyin alanda ne kadar önemli bir boşluğu doldurabileceğini de gösteriyor. Bizim adına uygulamalı nörobilim dediğimiz yani nörobilimin başka alanlara uygulanması çok bakir bir konu yani. Hı hı. Bunu e, biz de sıklıkla anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden ben senin hani bu girişimini çok önemsiyorum. İyi ki gaz vermişim, iyi oldu. Çok teşekkür ederim. Ee, sen de gayet güzel, gayet güzel yerine getiriyorsun. <laughs> Şimdi Teşekkür tez hocam. yapacağız sana inşallah. İnşallah hocam. Evet. Ne yapıyorsun bitti, tezde? Tez. Anlat bakalım. Peki hemen arkamızda bak, bir danışman hocasına tez anlatacak şimdi bak bak çok stres <laughs> oldu. şey yeterlilik sınavı gibi oldu. Evet öyle oldu. <laughs> Bizim King Cobra isminde bir kaydırağımız var. Ee, bu çok ikonik bir kaydırak. Arkasında simülatörünü görüyorsunuz. Bu aslında yaklaşık 24 metre kulelere kadar çıkabilen projeden projeye değişebiliyor ama 4 kişilik yani yüksek kapasiteli ikişer kişilik iki botun yarışarak bir kobra yılanı içinde bir deneyim yaşadığı e, oldukça heyecanlı. Dünyanın ilk kendinden temalı su kaydırağı. Siz bir tasarım yapıyorsunuz. Ee, onu da birazdan bahsedeceğiz zaten. Bu tasarımın bir hikayesi var aynı zamanda. Evet. Yani insanlar sadece kaydıraktan kaymıyorlar. Bir de aslında bir hikayenin içinde yer alıyorlar. Bir de öyle bir tarafı var o işin. Evet, Evet, doğru. Tezde bunu nasıl kullanacağım? Biz King Cobra su kaydırağında bir ölçüm yapacağız. Ee, bu ölçümde de biyometrik ve nörobilimsel bazı veriler alacağız. Bu dünyada ilk olacak. İlk yani defa insan vücudu böyle bir deneyime nasıl tepki veriyor? Evet. Onun bir ölçümlerini Onun alacaksın galiba. Onun ölçümlerini alacağız. Aynen e Nasıl yapacağım peki bu işi? Hadi bakalım. Öyle kolay mı su kaydırağından kayarken insanları ölçmek? Zor, bayağı zor. Üzerine hala uğraşıyoruz bu arada. Evet. Metodolojiden %100 oturmadı ama e, birazdan göstereceğiz size. Burada bir takım haritalı evet. denemeler de yapıyoruz. Evet. Bu arada e, şu anda dünyanın en büyük su parkları üreticilerinden bir tanesinin fabrikasında konuşuyoruz ama aynı zamanda içinde mini bir nörobilim laboratuvarı içeren ilk fabrika olma özelliği de galiba sizde. Kesinlikle Bildiğim kadarıyla öyle. başka yok herhalde. Globalde öyle. Aynen öyle. Peki ne üretmeyi umuyorsun bu da Diyelim ki ölçtün, her şey çıktı. Hakikaten güzel bir profilleme yaptık, anladık mesela insanların hani böyle bir deneyimde neler yaşadıklarını. Nasıl bir çıktı umuyorsun bu tezden? Hı. Ee, daha sonra verileri bilmiyoruz, verileri bilmiyoruz, almadık evet. henüz. Bir evet. tahminimiz var ama işte hipotezlerimiz var. Hı hı. Peki sonuçta elde ettiğim veri de hayalin nedir yani? Ve ileride bu çalışmalarda nasıl ilerlemek istiyorsun? Böyle bir hayallerini azıcık anlatsana bize bu Olur. konuyla ben az önce söylediğim gibi yaptığımız işin bizim insan mutluluğuna çok önemli katkıda bulunduğunu düşünüyorum. Bağ kurmaya çok önemli katkıda bulunduğunu düşünüyorum. ve nörobilimsel olarak da bunu kanıtlarsak az önce söylediğim gibi bir kere mesela King Cobra'dan alacağımız verilerle çünkü King Cobra'da aslında yüksek ivme var, hızlı düşüşler var, hiç beklenmedik deneyimler var bütün o süreç içinde. Bizim tasarımlarımıza çok daha iyi bir feedback vereceğini düşünüyorum. Yani bir kere bizim tasarım ekibimize, sadece bizim değil aslında, e, bence onu o şekilde kısıtlamamak lazım. Globalde atraksiyon, bizim gibi süper parklarına ve tema parklarına e, ürün e, tasarlayan herkese aslında önemli bir feedback vereceğiz. Çünkü evet. işte hangi ivmede ne oluyor, nasıl düşüşte neler hissediliyor, işte bittiğinde ne oluyor, beklerken ne oluyor, seyrederken ne oluyor Ama gibi galiba, şeyler ölçüyor. Ama esas benim aklıma gelen muhtemelen bundan sonra bu konuda yapılacak çalışmalara ciddi bir cesaret de vermiş olacaksın. Çünkü biz ilk başlarken neydi en önemli masadaki sorun? Abi su parkından kayan adama ben nasıl sensör bağlayayım da nasıl onun bilmem nelerini ölçeyim değil mi? Orada büyük bir teknik zorluk var. Evet. Ama sizin buradaki ekibin de enteresan çevik davranışları sayesinde galiba bunu hızlı bir şekilde aşacak yöntemler bulacağız ki zaten hı hı. sizlerin e, bu parkların işte bu su kaydıraklarının dizaynında kullandığınız bazı ölçme teknikleri zaten varmış. Evet vardı. Onları biraz modifiye etmek falan gibi. Yani Neticede işin içine girersen çözümü buluyorsun. <laughs> Biz bunu öğrendik. evet. Hele ki elinde böyle yetkin bir ekip varsa, kafası biraz çalışıyorsa bir de gaz varsa yani <laughs> motive ederse e, birçok şey güzel bir şekilde yapılıyor. Bakalım ilerledikçe benle tez yapmak zordur yalnız onu ah, söyleyeyim. Hocam, Bakalım hayırlısı ama neler olacak. Ama çok keyifli oldu kesin. Ama Konfor sonuçları da, sonuçları lazım. da paylaşacağız yani. <laughs> tabii tabii evet, çıkmak lazım. Daha enteresan şeyler olacak. Şöhretciğim bir e, su parkları fabrikasında bir nörobilim, mini nörobilim laboratuvarının başındayız. Ne yapıyorsun sen burada? anlatma böyle bir kayıt cihazları falan filan var. Niye kurduk biz bunları buraya? <laughs> Bak acayip de kamera karşısında işte başka öğrenci imtihan olmamıştır ha. İlk defa oluyor. <laughs> Evet, bana nasipmiş. <laughs> Az önce bahsetmiş olduğumuz gibi bu ikonik kaydırak olan King Cobra'da Burada resmi burada da gerçek var. fotoğrafı var. Şöyle bir şey. Ben buna bineceğim yalnız valla. Diyeceksiniz hocam. Bakın şöyle bir his. Yani e, hakikaten güzel Tepe bir taklak his. millet gidiyor orada bir şey var. King Cobra'nın e, simülatöründe bir VR ortamında e, hem biyometrik hem de nörobilimsel ölçümler alacağız. İşte burada da ölçüm yapacağımız aletlerimiz var. Evet daha doğrusu bunlar aslında ilk denemelerimiz. İlk getirdik evet. buraya kurduk. Bizim açık beynin e, evde işte ofiste oynadığımız <laughs> şeyi ufak bir laboratuvar cihazı. Burada ilk ölçümlerde hatta ben de mi denek olmuştum bir geçen geldim. Oldunuz hocam. Evet, evet. Daha bağladık birbirimizi böyle biraz kayıt aldık. Simülatör cihazında baya e, baya yakın bir deneyim tabii görsel ve işitsel olarak yakın bir deneyim. Bir de koltukları falan filan sallanıyor. Evet. Neden su parkında bunu yapmıyoruz da burada yapıyoruz? Bu konuda bize Hı-hı. bir e, açıklama. Şimdi derler ki ya su parkına gidin kardeşim simülatörde olur mu bu <laughs> iş? Su parkındaki zorluk ne? İnşallah onu da yapacağız ama e, şu anki pandemi zamanı olmasının ciddi zorlukları var. E, ikincisi de su kaydırağında kontrol edemeyeceğimiz birçok e, faktör var. İşte evet. su bunlardan bir tanesi. Islak Cihazlara, mesela. Islak <laughs> mesela evet. Mesela henüz aletler waterproof değil. E, mesela biz burada EEG de yapacağız e, ve su parkında bir botun içinde bu kadar hızlı bir kaydırakta çok ciddi bir hareket var ve alacağımız ölçümler çok artifaklı olacaktır. E, bu da sorun çıkarabilir. EEG için özellikle. E zaten HRV ve CSR için şey, de aslında. Elon Musk sana çalışıyor. Yakında implantlar daha pratik hale gelirse <laughs> evet. artık takar takar evet. bol bol evet. yaparsın. Artık bunu. hocam doktora da hep beraber inşallah inşallah evet. onları yapıyor olacağız inşallah. Diye bu arada Şöhret'in çalışması muhtemelen yani bu alanda zaten dünyada ilk oluyor ama e, inşallah bu uygulamalı nörobilim alanında da çok önemli bir adım olacak. Biz onu şimdiden sözünü alalım. Şöhret ilerledikçe e, çarpıcı gelişmeleri açık beyinden sizlerle paylaşmaya değil mi? Devam edeceğiz buradan. Demek seve e, seve. Ee, tabii aynen. Keyifle Bakalım. ve gururla. İzlemede kalın. Daha enteresan şeyler olacak. E Şöhretciğim sen şimdi böyle aynı zamanda bir annesin, iki tane erkek evladın var. Onları büyütmek zaten ayrı bir iş. Bu iş dünya çapında hani çok büyük başarı kazanmış bir iş. Onun üstüne bir de bu sinir bilimsel bilmem ne <laughs> araştırmalara giriyorsun. Yani evet. böyle insanın sinirini bozacak derecede e, bayağı yoğun aslında bir tarafa giriyorsun da niye bunları yapıyorsun? Gelecekteki hayalin yani Şöhret Pakiş'in e, bundan sonra hayatında yapmak istediği şeyler neler? Bize biraz onlardan bahsetsene şöyle İstediğin kadar uçabilirsin bu arada. Burası <laughs> açık beyin, serbest ol. Kimse burada ne tuhaf hayal diye demeyecektir muhtemelen. Ya aslında çok garip gelecek belki ama yani bu yaptığım şeyler öyle tahmin ettiğiniz bir yoğunluğu e, vak vakit olarak alıyor ama beni çok mutlu ettiği için aslında hepsini bir bütünlük içinde görüyorum. Zaten ben... O zaman hemen seni durdurayım. Bu yaptıkların hiçbiri sana iş gibi gelmiyor mu? İş gibi gelmiyor. Ha, aynen, işin sırrı aynen. bu. Mark Twain aynen, demiş ya sevdiğiniz işi yaparsanız ömür boyunca hiç çalışmış olmazsınız diye. Evet. Sen onlardan birisin galiba. Evet hocam yani aslında çok doğru e, ifade ettiniz. Yaptığım işin anlamlı bir iş olduğunu düşünüyorum. Değer katan bir iş olduğunu düşünüyorum. Yani bütün bu aslında kaotik yaşamın içinde bizim yaptığımız şey insanların mutluluğuna katkı sağlayan bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani e, şehir hayatında sizin her daim aslında insan fabrika ayarlarında da bahsetmiş olduğunuz gibi yani sosyal varlık olan insanın aslında beraber yaşama gereksiniminin e, doğurduğu şehir hayatının içinde tema parkları, su parkları, rekreasyonel parklar e, işte içindeki yeşil alanlarda insanları hayal dünyasına ve çocukluklarına götürmeleriyle, insanlara bambaşka deneyimler aslında normal hayatında hiç yaşayamayacağını düşündüğü ne bileyim işte mesela baş aşağı bir kaydıraktan kaymak, işte 240 kilometre hıza ulaşan bir roller coaster'ı denemek gibi bambaşka... E... Evet onu ben de denedim gerçekten. <laughs> yani belli bir yaşa kadar güzel bir deneyim olmalı. 45'ten sonra çok önermiyorum arkadaşlar. Land of Legends'a yaptım ben o işi. Bambaşka deneyimler de sunduğu için e, hakikaten ben e, insan mutluluğuna da şehir mutluluğuna da katkı sağlayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. İnsana en katkı sağlamak bu... galiba arka planda senin esas hayallerini besleyen şey bu gibi. Evet, Öyle ee, katkı sağlamak mutluluğa sebebiyet vermek diye düşünüyorum yani. E, Bu arada özellikle senin buradaki bir fikrin çok hoşuma gitti. Ee, özellikle engelli gençlerimiz, engelli arkadaşlarımız için. Şimdi bir şey demiştim bana çok etkilenmiştim. Dünyada hiç kimse bunu düşünmemiş daha önce. Yani evet. böyle bir şey yapmamış. Yani su parkları hep eli ayağı tutan çocuklar için, hep evet. tırnak içinde normal insanlar için belli bir standartta yapılıyor. Sen böyle bir fikri yani böyle fikri tabii düşünmek bir şey ama bir de bunun için bir ürün ortaya koymuşsunuz siz burada. Evet. Özellikle tekerlekli sandalyesiyle veren insanların yanaşabileceği, orada e, bu eğlenceye katılabilecekleri. Evet. Bunu niye düşündün? Onda bir, bir annelik tarafı var bu işte de onu biraz açmak istiyorum. Yani belki insanlık tarafı hocam. Evet. Yani şöyle Şimdi farklı gelişim gösteren bireyleri özellikle bizim gibi toplumumuzda, bizim gibi toplumlarda onlara alan yaratmadıkça evlerde yaşamaya mahkumlar. Ve aslında bütün bu bizim yapmış olduğumuz rekreasyonel parkların amacı insanlar özellikle çocukları, çocuklar aslında ana hedef kitlesi eğlendirmek, keyifli zaman geçirtmek onlara. Ama biz eğer farklı gelişim gösteren çocukları yok sayarsak onları nasıl yok sayarız? Bizim gibi eğer tasarım ve mühendislik yapan firmalar onlar için ürün üretmezlerse bunları satın almaz kimse. Onları parklara koymaz ve onların hiç düşünmez ve yok sayar. Dolayısıyla burada bizim yani üreticinin, olduğunu düşündüm. Üreticinin sorumluluğunun altını çok güzel çizdin. Evet. Yani pazarın talebi bu diye bir şey üretmek yetmiyor. O uygun e, Kesinlikle arzı öyle. da üretmek lazım ki talep oluşsun Kesinlikle diyorsun. Kesinlikle öyle. Ve biz aslında e, bu farkındalıkla yola çıktık ve bu alanda da kendimizi her sene şu an bizim e, Tasarım Ergen'in hedeflerinden bir tanesi bir ürünü ee, en azından su parkları için sunmak olacak. Splash Bucket Olken ilk, ilk üründü ve bizim bu üründeki hedefimiz de farklı gelişim gösteren çocuklarla normal gelişim gösteren çocukları aynı ortamda beraber oynamalarını sağlamak, onları farklılaştırıp onları başka ayrı bir alana dağılmak değil. Gerçekten çok ilgi gördü ve sizin söylediğiniz gibi yani elbette pazarı dinlemek, müşteriyi dinlemek çok elzem yani ne istiyorlar, ne yapıyorlar diye ama öte yandan da Bence tasarımcı ve tedarikçi firmaların böyle bir sorumluluğu da kendi kalplerinde hissediyor olmaları lazım. Ve sorumlulukla böyle ürünleri pazara sunduklarında dünyanın dört bir yanından büyük ilgiyle karşılandı şu an bizim Sperkak'ta yani, olmayan. Yani işin ödülü de içinde. Evet işin Böyle bir şey sen düşündüğünde sadece boşa masraf etmiş olmuyorsun evet, bir taraftan. Çok oldu. güzel <laughs> düşünülmüş. ben özellikle insanlık adına ben de bir teşekkür edeyim şahsi olarak. Hakikaten iyi bir düşünce. Ben de, e, merak ettiğim son bir şey var. Sen şimdi e, işte bu bilimsel araştırmalara, sarmışsın. Bu işin işte nörobilimini merak ediyorsun. Birlikte tez çalışmalarımız var. Sen şimdi bir uluslararası kongrelerde sunumlar falan yaptın. Bir de yayınların var değil mi? Yayın da yapmaya başladın sen bu konuda. Bazı uluslararası bilimsel dergilerde mesela. Bu ilginç. Mesela bu nereye gidecek? Sen böyle bu akademisyenlik falan gibi bir niyetin var yoksa başka bir şeyin var arkada? Ee, yani aslında... E... sorgulama gibi. Niyetin ne? Çabuk söyle <laughs> ben de aslında yani yolculuk nereye götürecek inanın bilmiyorum hocam. Yani buradaki ana hedefim şu an nörobilimin bizim sektörde, rekreasyon, atraksiyon sektöründe kullanılmasının farklı boyutlarda fayda sağlayacağını inanmam. Elbette ki bunun tabii ki bilimsel bir altyapısı olursa da e, ne mutlu bize. Yani buna da benim Olacak. bir katkım olabilirse de e, böyle. <laughs> Evet. Bakalım e, göreceğiz. bugün buraya misafir olmamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi aynı zamanda açık beyin neyle uğraşır diye soran arkadaşlara ufak bir örnek olsun diye e, en şu anda Gözde öğrencilerimizden bir tanesinin <laughs> mekanına misafir olduk. Gözde çok çalışkan olduğu için değil yani neden Gözde? Çok yüksek notlar aldığı için değil. Bizim için Gözde olmasının sebebi işini gücünü bırakıp kafaya taktığı bir şeyin peşinde sınırlarını zorlaması, beynini daha açık hale, zihnini daha açık hale getirmeye çalışması ve bu yolda enteresan bir şeyler yapıyor olması. Açık beyin böyle arkadaşların buluşma yeri arkadaşlar. Biz böyle kafaları, böyle projeleri, böyle gönülleri, bir araya getirip onlara ne destek verebiliriz, birlikte neler yapabiliriz ona bakıyoruz. Şöhret olmasaydı onun sektörü hakkında hiçbir bilgim olmayacaktı. Yaptığı işlerin hiçbirini <laughs> bilmeyecektim. Şöhret muhtemelen bana gelmeseydi nörobilim konusunda bu şekilde çalışacak birini bulamayabilirdi. Çünkü Kesinlikle. bizim akademi de biraz bu konularda hani sıkıdır. Herkes evet. kendi alanda çalışır falan. Dolayısıyla sınırlarını zorlamaya niyetli insanlar bir araya geldiğinde ortaya enteresan işler çıkıyor. Ha Nobel alır mıyız bilmiyorum. <laughs> Ama çok eğlenceli çalışıyoruz. <laughs> Evet. Burada çok acayip bir ekiple tanıştık. Çok kafaları ilginç çalışıyor. Mesela benim laboratuvarda çözemediğim şeyleri burada bir su parkı fabrikasında <laughs> çözen arkadaşlar oldu. Yani siz imkanları açarsanız kendinize ortaya enteresan şeyler çıkıyor. Şöhrete de bu imkanları tanıştırdığı için çok teşekkür ediyorum. Size de vakit ayırdığınız için teşekkürler. Takipte teşekkürler. kalın. Şöhret'in diğer maceralarını da sonraki bölümlerde <laughs> izleyeceğiz. Şöhret'in maceraları. Seviye halde yapabiliriz.